Fala povo, hoje nós vamos a mais um tutorial da Godot e dessa vez eu vou dar mais dicas para exportar meshes do Blender para Godot. Primeiro vamos ao Blender A Godot nos oferece alguns recursos de importação bem interessantes. Esse primeiro método aqui, eu vou usar esse wavefront aqui, esse formato .obj. É um formato bem conhecido em vários softwares de 3D. Ele exporta bastante dados. Você tem aqui opções de aplicar os modificadores, incluir edges que geralmente eu tiro, exportar as normais. Eu vou ativar essa TED Only aqui para exportar apenas a Suzane. Incluir as UVs. O White Materials geralmente eu desligo porque ele vai salvar um arquivo .mtl na pasta que está salvando a malha. Esse aqui também eu é costumo desabilitar. O Up você sempre deixa no y. É função da Godot. Vamos salvar uma pasta qualquer. Suzane OBJ. <coughs> E vou exportar. Esse método tem algumas desvantagens. Ele, por exemplo, não vai exportar para nós a segunda malha UV. É Imagina que temos os grupos UVs, o UV que é o primeira camada de UVs, eu posso ter uma segunda, para a Godot é o UV2. Eu posso mapear ela de uma forma diferente esses dados não são exportados nos Object. Vamos agora para Godot. uma cena qualquer. <coughs> para importar aquele OBJ, nós vimos aqui, import 3D Mesh, selecionamos ele, está aqui a Suzane, uma pasta de destino, aqui uma faixinha temporária. Deixar isso tudo habilitado. Às vezes é bom você habilitar o normal também, caso o modelo não venha com essa informação gerada. E dou import. Vou inserir ele na cena. Aqui é o meu terreno. Criar é um novo node, mesh, distância. Vou nomeá-lo. Esse node tem a propriedade mesh que eu vou aquela pasta carregar a Suzane. Essa malha vem sem informações de colisão. Tem que vir aqui selecionar o mesh, na opção de menu meshes e criar a malha de colisão. Agora, a outra opção que temos aqui serve o nome Suzane. Eu vou querer que ela leve a colisão dela, que ela leve ao V2, tudo certinho. Para Godot, ela tem um recurso. Eu posso vir aqui no nome do objeto, esse menu aqui no Blender, aqui no nome, exportar colocar sinal de menos para separar, ou Isso na hora de exportar, o Pagodot informará que ele vai gerar a colisão desse mesh, baseada na própria malha. Agora, ao invés de usar o Wavefront, eu vou usar esse é dom do Blender aqui, Better Cola the Spotter. Já está instalado. Better Color. E vou lá naquela pasta. zendskin.dil e vamos export não, não. eu vou exportar apenas o mesh você pode ativar também outras opções interessantes eu gosto do triangulate não vou precisar copiar imagens essa opção você ativa quando quer que eu copie imagens das pascais que estiverem para junto da cena colada. Sport Animation, eu não tenho uma animação no caso. E vou exportar. Vou voltar para Godot. Agora vou no menu Import de novo em ao invés de usar o 3D Mesh, eu vim aqui 3D Scan. Esse addon do Blender foi feito para exportar cenas inteiras. Vou lá na pasta. Suzanne Scan. Eu vou contar de novo minha pasta temporária pauzinhos aqui nessa última versão do, do Godot. Eu vou deixar isso tudo aqui habilitado. Algumas informações importantes aqui de textura. Ele já importa fazendo algumas correções na imagem, com pixel alpha. Se você tiver uma textura com um mapeamento de normal map, ele automaticamente vai converter as coordenadas do thermomap para dentro da Godot. E eu vou dar um import e open. Como eu mencionei, usando aquela palavra-chave go ali, ele gerou a colisão sem precisar ter entrado no menu aqui em cima exportou o Animation Player, que não tem função nesse objeto. E ele sempre vai exportar a cena com um espacial como base da cena. Eu vou salvar. Vou pegar ele com o fisco a outra. Só que aqui, ao invés de eu pelo novo node, eu vou usar o sinal de mais mencionei, foi exportado com ele todas as informações adicionais, como segundo V, animações, cores de vértex. Eu gosto de pintar alguns vértices para poder usar isso nos shaders. No entanto, toda vez que você exportar um objeto simples assim, ele vai gerar uma cena inteira. A outra alternativa que eu uso é essa daqui. Vou pegar outro objeto aqui. vou exportar esse objeto da mesma forma que eu exportei o anterior. Então, better folder. sua malha, seus objetos selecionados. E vou exportar. Volto aqui, peguei esquema, selecionar nosso amiguinho. dessa vez eu vou considerar que eu vou jogar ele numa pasta temporária. Eu faço isso para cenas, por exemplo, aqui em Skenes, eu tenho uma pasta só para cenas temporárias. Vou fazer isso agora, vou usar essa mesma pasta temporária. Import Open, quero que esse objeto ele vire uma malha que eu possa usar em qualquer momento na cena para ficar mais organizada, sem eu ter que ficar inserindo muitas subcenas. Eu vou vir aqui no objeto Mesh da cena importada, aqui na opção Mesh, Edit, e vou vir aqui nesse disquinho, Save As, e vou escolher qualquer outra pasta para ele dentro do meu projeto. aqui, por exemplo, meus resources, eu tenho vários elementos exportados desta forma. São todos ponto .mesh layer mesh e ele eu posso inseri é da mesma forma que eu inseri o primeiro, Mesh Stance. Eu posso decidir se ele vai ter ou não colisão, simplesmente colocando, usando esse menu aqui. Vou carregar. Ele está no sanguinho. Essa forma de extrair o mesh da cena, eu estou usando para todos os objetos eu vou ter aplicações em cena. Por exemplo, a grama, ficou mais fácil ter ela como mesh do que como ter uma subcena. Isso ajuda também a poder usar recursos de geometria estática. Uma coisinha que eu quase esqueci de avisar é que quando eu exporto a malha desta forma, eu tenho a opção de criar nela um material e esse material na hora que eu salvar essa malha, ele vai estar disponível dentro do arquivo .mesh. Isso vale para todos os meshes aqui. Todas essas árvores e plantas aqui são arquivos .mesh com material já associado. Então é uma facilitação que a Godot tem para o nosso trabalho. Já ah, temos um outro objeto aqui, que é esse forno. Reparem que ele tem uma geometria um pouco mais densa, mais algumas divisões, e ele tem essa caixa em volta dele aqui, que é nada mais que outra malha posição normal dele é essa. E essa malha, o nome dela é qualquer nome, só que eu adicionei menos call only. Essa descrição aqui vai informar para Godot que essa malha vai ser apenas um referente para ele criar a colisão. Ao invés de ele usar a malha mais densa como informação de colisão, ele usa a malha mais simples para poupar processamento, que realmente seria um processamento desnecessário você tentar calcular a colisão de um personagem com essa parte aqui do form. Então nós só precisamos que ele ache as bordas certinhas e só com isso dá para fazer muita coisa sem consumir processamento. O processo é exatamente o mesmo. eu não deixe ninguém selecionado aqui. Sport, Another Color. Ao invés de Selected Objects, eu vou deixar ativo apenas Active Layers. Exportar malha. Export. Acho que eu só venci o Durcinho, mas... importar e abrir. Às vezes vem alguns lixos no meio, nós só tiramos. Como mencionei, ele sempre vinham espacial, nós se nomeamos de uma forma mais funcional. Medium Player não precisa A informação de colisão está aqui. Então nesse caso compensa você usar a exportação de cena completa, porque ele vai te dar algumas informações a mais, como segunda malha e aquele animation se caso eu quisesse fazer essa portinha abrir. Salvei. It's Send them this room. Por fim, vamos cortar um objeto mais complexo que é um personagem com animação e tudo mais. Esse arquivo não está 100% completo, ainda falta trabalhar nas texturas, o rig está com algumas falhas, mas já dá para estudarmos um pouco com ele. Repare que alguns desses bones começam com o nome CTRL menos. Esse CTRL vai ser que nem o POL anterior que eu descrevi. Ele vai informar para o DOT na hora de exportar esses bones. São bones de controle, eles devem ser excluídos. Para quem tem dúvidas, aqui na seção de import 3D <coughs> da Godot nós temos a descrição de todos esses pequenos atalhos Alguns deles são mais complexos, exigem tutoriais específicos. Mas aqui está a descrição deles todos. Então vamos exportar esse daqui. Para mais detalhes de exportação de personagem, eu havia preparado um vídeo só sobre isso, com algumas informações a mais. Mas o básico é isso, mexe, você vai exportar também a armadura, Regulate, Tanja Race você pode deixar, Copy Images eu não uso, os leis ativos apenas, Aqui aquela opção eu escolho banners e a informação do CTRL que eu adicionei ali nos banners. Export Animation, é importante aqui, e All é Actions. Otimize Keyframes e vamos clicar no Export, assim o nome. Pronto. Vou exportou. Podemos voltar agora para Godot. Fez a scan. Vou lá selecioná-la. Ativo todas as informações. Vamos lembrar que dentro da pasta de sistema que está aquele arquivo DAI, já tinha as imagens de texturas da arpia. Então não tem necessidade de usar aquele Cope Images e a Godot vai pegar todas essas imagens e já importar para dentro da pasta que está indo o arquivo de cena. o que aconteceu aqui. É naquele forno que tinha textura associada, ele já importou uma textura diretamente. vou testar aqui em algum lugar desse mundaréu de imagens. estamos rodante. É, ativado, normal map, certo, certo e import. Agora esse Animation Player se torna bem importante para nós. Eu vou colocar aqui a animação Fly Stand, deixá-la compartilhar automaticamente, vou fazer uma edição nela e vou habilitar a opção de loop. e vou salvar. Vamos lá inserir a arpia. assassino. Estava cuidando. Sem o combustível. Precisamos com as colisões permitidas, por 5 do combustível, por colisão do é isso. Até a próxima.